見覚えない何か手がかりが欲しいのよ全然記憶にないこの人は光明寺伝私の父よそしてあなたを作った人僕を作ったねえジローに触っていいな何変なこと <laughs> こらダメよああほんと硬いねえ マサルくんもこの人が作ったんでしょそれはそうだよね僕たちとジローって兄弟みたいなもんだよねよしてジローはただのごごめんね大声出してごめんねマサルもう寝よねまだ眠くないよわがまま言わないでじゃあまたお話ししてくれるそんな甘えないの今日は雷だって鳴ってないのにだったらねえ一緒に行こう マサルねえ黙ってないでなんかしてよ眠れないからさなんかってどんなこと やっぱりお話かなお話できないのお話って何うっそお話ってあるでしょほら昔々おじいさんとおばあさんがってさ昔々だからさじゃあ僕が話すからさちゃんと聞いててよ寝ちゃダメだようん 昔しある町にジペットという人形作りのおじいさんがいました子供がいなかったおじいさんは子供が欲しくて欲しくてたまりませんでした自分の作った木の操り人形に命を吹き込むことができないものかおじいさんはそればかりずっと考えていました。 供がいたのよ父さんどうしてどうしてピノキオなんか欲しがったの ミニーが修復不能な場合に考えられる対応策は破壊以外に考えられる方法はやっぱり破壊するしか美津子さんジロ脅かさないでマサルはもう眠ったそうあの子いつまでも子供でジェミニーはえ コオロギのジェミニーはって言いながら寝ちゃったあのあとジェミニーはどうするのかなああそのお話のことジロー私もあなたに話があるのもう一つのジェミニーのことでこれがあなたの体そしてこれがあなたの心良心回路よ 物事の善悪が判断できるの人の心みたいに人の心そう悪い命令に従うこともなくなる父さんはこの回路にジェミニーと名付けたわジェミニーこのデータによるとジェミニーは不完全なので取り戻して直さなければいけないとあるのそしてその設計図はジローに持たせた僕にそれも記憶にない 私も探したんだけどどこにも見当たらないの光明寺のやつ娘にも設計図のありかを教えておらんのか口を割らんはずだ何とかして直したいわ何か思い当たることはないのジェミニーをそのままにしておいたら何か良くないことが起きるような気がするのよじゃあ美津子さんが自分のジェミニーを調べたらいいじゃない ねそれは無理なの見た感じは同じに見えるけどあなたと私たちの体は違うのよみつ子さんの言うことわかるさっきマサルくんの手に触ったからでもどうしてどこが違うのそれはどこから話せば 生地人間に近づけようとするから余計なことまで興味を持つ苦しいだろう必要のない感情まで持たされて待ってろわしがその苦しみを消してやるお前の設計図ごとなどうしたの大丈夫そこにいて なんだこの音ジローどうしたのかしら どうしてあんな怪物がまたあれは何なのかしらわからないでも同じものを感じた同じものこの間のやつも今のやつもそれにこの乗り物にも僕と同じものを感じたそれは同じ機械だということ違う美津子さんにも似たようなものを感じることがある私にも ロ郎まだあなたがよく理解できないのはしょうがないかもしれないでもねあなたと私たちは何て言うか本質的に違うものなのどこが違うか知ってるロー美津子さんの体柔らかいマサルくんの手も柔らかい 僕はマサル君やミツコさんが好きだどうすればこんな風になれるジェミニーを直せばなれるそういうことじゃないのジェミニーを直すのはあなたの心を直すことなのあなたは自分の考えで動くことができる ただいいことと悪いことを区別する力がまだ不完全なの今のままだと悪い命令に従ってしまうことがあるかも悪い命令その時も僕を壊すジェミニーが直せない時は僕を壊すんでしょ見てたのねあの時 <laughs> 一体美智子さん来ないでやっぱりやっぱりあなたは狂った機械狂った機械近寄らないでぼ僕は僕はあなたはただの機械よ と待ってジロージロー私はあなたを僕を壊したい僕が狂った機械だから止まりなさいジロー命令よそれはいい命令 悪い命令どっちだっていい命令なんて聞かない僕は狂った機械だから さまよい続けていた行く当てはなかった機械には帰る家はない機械には愛する人もいない機械には愛してくれる人もいない帰りたい次回「人造人間機械だ」「ジ・アニメーション」「ストレイ・シープ」